dale que manda. Veña Peña, este sábado arrancamos o Festival 2017 coa presentación do noso bretema do ano que vai ser Povos nas Marxes. Ali vades a ter a oportunidade de ver charlas moi chulas, como mirade que carteliño máis guai, eh, como a que nos vai a dar Mónica Alejandra Sánchez, a Consul de Venezuela, eh, que nos ven a falar de Venezuela ten nome de muller eh, tamén van a estar payasas en rebeldía, e eh, vamos a poder ter despois unha ceiña para todas xuntas eh, esta, eh, pasar unha, unha noite moi chula conversando deste tema no Muiño ás 10 por 12 briños veña xente isto arranca vamos a darlle